Teclado. Olha, mamãe. tu fuerte, hija. ¿Dónde nació? Colegio Holanda. Nací de Holanda. Fernández mm. de Holanda. ¿Era rosa? Blanca y inglés. ¿Lo que tiene? Estaba pintado. ¿Por que não estaba moito pintado? E que pediu de regalo cando era o seu cumple Leo? Pintura. <laughs> Vale, Mayra, que máis? Un día onde foi? Eh? Foi a un...

Que fixo? Que lle gustaba facer a chegar a casa? moitos cuadros que puxo na súa habitación para que fora un museo, verdade? Sí. Vale, cal foi o primeiro cuadro que pintou? de dun autorretrato? Pintar mesmo. Pintarse al mesmo, moi ben. Logo, a donde viaxou, eh, Eric? Daniela, a donde viaxou? A Francia. E ali descubriu unha nova forma de pintar, verdade? E ¿Eh? que usaba esa forma de pintar? Usaba cuadrados, círculos Triángulos. El triángulo. Convertía todo en cuadrado. círculos e triángulos. Ica, dibuixaba de forma moi sinxela. Que usaba? Rayas. Mais forte. Usaba rayas. Usaba rayas, liñas. Eh, Lucía, que cores usaba? Azul, rojo, Isto que temos aquí uxía. Algo de que? Eh, é un dos cuadros que fixo Mondrian, un dos máis coñecidos, verdade? E aquí que temos, Sergio? Que temos outro que? Outro cuadro. aquí ahora qué? Somos nosotros. Somos nosotros disfrazados de qué? De bien colorado, esta exposición.